皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はおならのお話をしていこうと思います以前動画を配信したアナルプラグのコメントでアナルプラグを挿入したらじゃあおならはどうなるのとかっていうコメントも結構いただきました実際その私の状態ですね私の下半身麻痺の状態でのおならのお話になるので みんなが一緒だというふうには限らないんですが私は、まあ、怪我をした時から下半身麻痺になった時から、えー、自力でおならを出すことっていうのはもちろんできませんでおならを出したいという感覚も分かりませんじゃあおならってどうなってるのかってなると腹圧がかかった時 例えば車椅子からベッドに乗り移りをする時にこうちょっとグッとお腹に力を入れるようなあとこうお尻を突き出すような動作をした時におならが出てしまうっていう時もありますし、まあ、そうじゃなければなんてことない時におならが出ることもあります。まあ、それは音が鳴るバージョンであったり音が鳴らないバージョンどっちもあるんですが でもうんとそれは結構一番初めの頃ですねそのだから誰も誰もでか人前でおならをするっていうことが普通にありましただからこそやっぱ恥ずかしいんですよね我慢できないし出ることもわからないでも出てしまったらまあ 透かしっていうか <gasps> 音がなかったらもしかしたら何かちょっとやり過ごせるのかもしれないですがでもこう乗り降りを手伝ってもらった時とかそれこそタクシー乗る時とかになんかおならが出ちゃうとやっぱり恥ずかしかったです。で、えー、じゃあどうやったら人前でおならをしなくてよくなるかなっていうふうに私なりに考えて私の体でいろいろ 実験というか自分の中で調整した結果としてはやっぱり排便をしっかりすることがおならがこう不意にプイプイプイプッとね出ない要因なんじゃないかなと思います。でまたおならというかこうやっぱりガスが出る時があるんですけどその時に匂いがする時ガスが出たな音とかはないけどなんか スみたいな感じになったなっていう時にうんちが結構下まで降りてきてる時はおならの匂いっていうのはしますでも空っぽの時あんまり下まで降りてきてない時にガスが出た時っていうのは匂いがしないなというふうに個人的には思いました、まあ、なので毎日しっかりうんちを出すことによっておならっていうのも結構私は出なく 人前でね人前で出なくなりましたそのうんちをする時にしっかり適便中にガス抜きをする結構こう前にね適便の動画も出してるのでそちら見ていただきたいんですけど指を入れた時に腹圧をかけるようなイメージと大腸の入り口をちょっと広げてあげるような感じで指を動かすと結構ガスっていうのが出てきますでまあそのうんちもガスと一緒にこう出てきたりするので、まあ、そのガス抜きっていうのは結構必要です で、えー、お腹を下した時ピリピピーチーちゃんを出してしまった時、まあ、漏らしてしまった時そのゆるいうんちを漏らした次の日っていうのは私はうんちが出ないんですよねもうしっかりと多分大腸の中のものがその下痢で全部出てしまったがゆえにうんちっていうのは出ないんですがただそれは分かっていながらも私はしっかり毎朝ちゃんとトイレに行きます それはなぜかっていうとやっぱりガス抜きをするためですそのゲ PP b いちゃんになった後ゆゆるい便を出した後の次の日ってめちゃくちゃガス溜まってるんですよねだからそれをしっかり出しておかないと自分が日中こう行動してる時におならっていうのは出てしまいますまあそういう感じで私はおならの管理っていうのをしていますが、まあ、本当に今のところそんなに うん人前でえつい最近というかそういうことをし始めてからはおならをすることっていうのはありませんしかしやっぱり下半身麻痺の人とかで、えー、おならの管理っていうのもうまくできなくてうんちの管理もうまくできなくてこうガスが溜まってたりする方々っていうのもたくさんいらっしゃって自分がしたいと思わない時におならをすることっていうのはやっぱりあります。 ですのでもしそういうところに遭遇したら「あおならしてるわ」人前でおならしてるわとかじゃなくてなんか別に何も思わないというか何も気にしないような環境になってくれたらいいなというふうに思います、はい、でも本当になのでやっぱり下半身麻痺の人でうんち管理がうまくできない方あまあその軽損とか なかなか自分で適便できない人たちっていうのはまあより大変なんですけどそうじゃなくて手が不自由じゃなくて共存とかの人たちはやっぱりしっかり毎日うんちするような腸内環境づくりっていうのは必要なんじゃないかなと個人的に思います。はいということで今日は下半身麻痺のおならについてお話ししました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 では本日も最後までご視聴ありがとうございました。